Big bird on the back, big bird on the back, big bird. Yeah. Big bird. I'm a, I'm a proud boy. ਸਾਹੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਲੰਗਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨ ਲੈਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਤੂੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇ ਗਲਾਉ ਕਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਗਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੂ ਭੇਤੀ ਰਗ ਰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਮੁਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ